कभी बिना मतलब के रिश्ता निभाया क्या तुमने जिसम ना चाहकर इस रूह से लगाया क्या तुमने ये कभी बिना मतलब के रिश्ता निभाया क्या तुमने जिसम ना चाहकर इस रूह से लगाया क्या तुमने और मुझे मत सिखाओ कि इंसानियत किसे कहते हैं जब ज़मीर ही बेच दिया तो फिर कमाया क्या तुमने बहुत शुक्रिया